سڵاو هاوڕێیان بەخێر بێن بۆ خولی پریماڤێرا من ئەندازیار سورەیە ئەو شتانی کە لە بەرنامی پریماڤێرای زانم حەزەکەم بە جوانترین شێوە بگەێنم بە ئێوە و هیوادارم ئێوەش سوودی لێ ببینن بەرنامی پریماڤێرا بەرنمەیەکی گرنگ و ئەتوانین بڵێن ئاسانیشە ئەو هەموو ئەندازیارێک ئەندازیاری شارستانی پێویستە ئەم بەرنامە بزانێت واتە چۆن بەرنامەی ئۆتۆکات زۆر گرنگە بۆ ئەندازیاری تەلارسازی ئەم بەرنمەیەش بۆ شێوەیە گرنگە بۆ ئەندازیاری شارستانی لەبەرەوەی ئەندازیار یەکێک لە کارە گرنگەکانی ئەو کێش ئەو کێشانەی کە ئێستا لە پڕۆژەکانمان هەمانە کێشەی دواکەوتن و کۆمەڵی کێشەکە ئەگەیتە ناوەڕاستی پرۆژەکە ئینجا هەستی پێەکەیت ئەگەر بەم بەرنمەیە بکرێت زۆربەی زۆری ئەو کێشانە چارەسەرە بێت و بێگومان لە داهاتووشە ئەم بەرنمەیە وای لێت بێ بە مەرجێک بۆ هەموو ئەندازیاران لەبەرەوە حەزمان کرد ئەم بەرنمەیە باسکەین و هیوادارم هەموو ئەندازیارێکیش هەوڵی لەگەڵ با لەبەرەوەی شتێکی مستەحیل نییە شتێکی ئاسانە و کاری ئەندازیارەکانیش زۆر سەرکەوتوترەکات کاری ئەندازیارەکان بە تایبەتی ئەو کەسەی کە منجمنتی ئیشەکانەکات ئەوەیە کە ڕۆژانە ڕۆژانە کارەکان دیاری کات کە پێویستە چ کارێک ئەو ڕۆژە بکرێت و چ کارێک ئامادەکاری بۆ بکرێت و بۆ نمونە کام مەواد بهێنرێ و بڕی چەندێکی بۆ بهێنرێ بۆ ئیشەکە و ئەو کۆمەڵە شتەی کە زۆر گرنگن واکەن ئیشەکە سەرکەوتوو بێت ئەم بەرنمەیە و یەکێکە لەو شتە گرنگانی کە پێویستە ڕەچاو بکرێت لە بەرنامەی بریماڤێرا کریتیکاڵ پات ئەگەر پێناسەی بکەین واتە ئەو ئیشانەی کە ڕبتن بەیەکە و دواکەوتنی هەر ئیشێکیان وا لە پرۆژەکە ئەکات دوا بکەوێت واتە هەنێ ئیش هەیە لە پڕۆژەکان کە چەند ڕۆژێکیش پاش و پێش بکرێت کارێکی ئەوتۆ ناکات لە کاتی گشتی پرۆژەکە بەڵام کۆمەڵی ئیش هەیە کە بەو کریتیکاڵ پاتەیە ئەڕوات ئەو ئیشانە زۆر گرنگن کە لە کاتی خۆی ئەنجام بدرێن ئەوانە باس دەکەین بەڵام سەرەتا باسێکی ئەوەکەین کە پرۆژە سەرەتا پێش ئەوەی بەرنامی پریماڤێرای بۆ بکرێت بە چ قۆناغێکە ئەڕات و پاشان ئێمە کە لە پریماڤێرا بەرنمەکەی بۆ ئۆکەین پلانەکەی بۆکەین پێویستە ئەو شتانەمان لەبەردەست بێت پێشتر و ئەو شتانەش شەرت نییە ئەرکی ئەو ئەندازیارە بن کە بە ناوی پریماڤێراکە ئەکات لەوانەیە تۆ پێویست کات ئەو زانیارانە بێتە بەردەست و لەوانەشە خۆت زانیارەکان دانیت بەڵام بێگومان بە یارمەتی کەسانی تر بێگومان هەمووی لەسەر ئەو کەسە ناکات کە پریماڤێراکە ئەکات دووبارەی ڵێمەوە بەڵام بۆ ئەو دیورەیشن و بۆ کۆمەڵە شت کە دواتر باسیەکەین ئەگەر ئەو کەسە خبری هەبێ باشترە و ئەگەر نا ئێمە هەنگاوەکانی بەرنمەکە فێرە بین و ئەوانی تریش لە کاتی کارکردن کۆمەڵێکیان ئامادە کراون و ئەخرێتە بەردەستمان کۆمەڵێکیشیان ئەتوانین بە ڕاشکردن بە کەسی شارەزا داخلی بەرنمەکەی بکەین Open your mind about planning بۆ نمونە ئێمە ئەم پرۆژەیەمان هەیە ئەمانەی بزانین چۆن پلانینی بۆ بکەین سەرەتا ئەوێ بزانین ئیشەکە چیە بۆ نمونە ئەمە ئێستا ئێمە خۆمان ئەم جادەیەمان هەیە ئەمەش ڕووبارێکە ئەمەش پردێکە لێرە ئەمە ئێستا هەیە ئەمانەوێت چی بکەین مانەوێت ئەم جادێ دروستکەین ئەمە دروستکەین بێگومان بە ناو ڕووبارەکە ئەڕوات بۆیە پێویستە لێرەش پردێ دروستکەین چیەکەین بۆی ئەو پردە دروستکەین سەدێک دروست دەکەین بۆ ئاوەکە بۆی ئەم شوێنە بتوانین ئیشی تیا بکەین و پردەکەی لێ دروستکەین بە گشتی دواتر چیەکەین شتانی کە باسمان کرد بە لیستێکی نووسین ئەو ئەکتیفیتیانە بۆ نمونە هەڵکردنی چەناڵەکە ڕێڕەوە تازەکە وشکردنەوەی شوێنەکە ڕووبارەکە ئەو شوێنی کەمانەوەی شتیا بکەین پێویستەم ئیشانە بکرێت بەڵام مەرج نییە بەو شێوەیە بکرێت واتە تەسەلسولەکەیان بەو شێوەیە بکرێت لە کاتی ئەمەلی و ئەم ئیشانە هەریەکە و دووریشنێکی خۆیانیان هەیە بۆ نمونە بە گوێری ژماری کرێکارەکان و بە گوێری ئەو جیهازانی کە بەکارهێنرێن و بگوێری ئیشەکە ئەم دوورێشنە ئەگۆڕێت و بێگومان پێویستی بە خیبرەش هەیە بۆی بزانین چەند ڕۆژی پێویستە هەر ئیشێک دیورێشنی هەر ئەکتیفتیەکمان داناوە ئەکتیفتیەکانیشمان داناوە ئەمانە لەبەر ناوی پریمافێرا زیاتر ڕێکەخرێن بەڵام سەرەتا بەم شێوەیە ئیشتەکان ئەنووسرێن بەناوی پریماڤێرا بۆ ڕێکخستنی ئەمانەیە بە وردی و دیاریکردنی ئەوەی کە کام ئیش پێویستە دوای کام ئیش بکرێت واتە بۆ نمونە پێویستە سەرەتا چەناڵەکە دروست بکرێت دواتر سەدەکان دروست بکرێن یان بۆ نمونە پێویستە سەرەتا فاوندێشنی وێست ئەباتمنت دروست بکرێت دواتر وێست ئەباتمنتەکە دروست بکرێت بەمەش ینی بۆ نمونە بۆ زانینی ڕۆژی ئیشکردنی کرێکارەکان ڕۆژی ئیشکردنی وەستای شیش بەستن ڕۆژی ئیشکردنی شۆفڵ و حەفەر ئەوانە هەمووی بەمانە دیارەکرێت کە هەر ئەکتیڤیتیەک هەنگاوەکانی چین پێویستە لە چ ڕۆژێکە کام ستاف ئامادە بن و پێویستە کام ئەکتیڤیتی تەواو بکرێ بۆی دەست بکرێ بە ئەکتیڤیتێکی تر و کۆمەڵ ئەکتیڤیتی هەن لە پڕۆژەکان ئەتوانین لە هەمان کاتا بکرێت دواتە پارالل بە یەکتری ئەتوان ئیش بکەن لە کاتێکا چەند ستافێکمان هەبێ بۆ نمونە کۆنسترکشن کۆنسترکت ئیش بکەن بەوەش کاتەکەمان بۆ کورت دەبێتەوە کەواتە ئەمانە ئەتوان بەیەکەوە ئیش بکەن بەڵام بۆ نمونە ئەمە و ئەمە ناتوان بەیەکەوە ئیش بکەن لە بەروی مەرجی دەستپێکردنی بەدی سەپۆرتەکە ئەوەیە کە ناخەکەی تەواو ببێ ئەمە ئەو وردەکاریانەیە کە ئێمە ببیین بە بەرنامی پریمافێرە و بێگومان دواتر لە کە چوینە سەر بەرنمەکەش بە تەواوی باسیەکەین ئەگەر باسی بەرنامی پرێماڤێرا بکەین بە کورتی ئەم هەنگاوانە بە کورتی عبیرە لە بەرنامی پریماڤێرا هەنگاوەکانی پلاندانان لە پریماڤێرا چییە یەکەم هەنگاو کە ئەچینە سەر بەرنامەکە ئەوەی کە ئەبێ دیاری کەین و داخڵی کەین EPS EPS واتە ناوی پرۆژەکە بۆ نمونە گەر ئێمە لە شوێنێک ئیش بکەین یان خاوەن ئیشێک بین کە کۆمپانیایەک بین کە چەند لقێکی هەیە ئەو کاتاری لقێک لەوانە پێی ئەوترێ EPS واتە ڕێخستنی لقەکان بۆ نمونە ئەمە کۆمپانیایەکە چەند لقێکی لێ بێتەوە بۆ نمونە ئەم ناوانە دروستکراون هیچی لە ڕاستە لە ڕاستی وەرنەگیراوە کۆمپانیای بەڵندرایەتی گشتی بۆ نمونە دوو لقی هەیە لقی هەولێر لقی سلێمانی لە هەولێر ئەم ڕۆژانەی هەیە لە سلێمانی ئەم پرۆژانەی هەیە کاتی ئێمە ئەچینە سەر بەناوی پریماڤێراکە بەم شێوەیە بەشە سەرەکیەکە و لقەکانی جیاکەینەوە و هەر لقێکیش پرۆژەی خۆی بۆ جیاکەینەوە و لەناو ئەم پرۆژانە وردەکاری هەریەکەیان لە ناو خۆیان داخڵەکەین کە ئەمانەی دواتر کە باسیەکەین تایبەتە بە هەر یەکێک لەم لقانە هەنگاوی دووەم OBS ئەمە دیاریکردنی ناوی بەرپرسە بۆ هەر بەشێکی پرۆژەکە ئەگەر بەرپرس دیاری کرابوو بۆ هەر بەشێک ئێمەش داخلێکین دروستکردنی پرۆژەی تازە و داخلکردنی زانیارەکان بۆ پرۆژێکی تازە لەکردی پرۆژەکان دامەزراوەکە وەکو وتمان کاتێکە پرۆژێکی تازە و هەر ئەکتیڤیتیەکیش کۆمەڵێک هەنگاو لە خۆیەگرێت واتە ئێمە کاتێک ئەکتیڤیتیەک داخڵەکەین ئەبێ کۆمەڵێ خانەی بەتاڵی بۆ جێبهێڵین بۆی دواتر هەنگاوەکانی تیا داخڵکەین دیاریکردنی ڕیزبەندی بۆ چالاکیەکان ئەمە گرنگی بەرناوی پریماڤێرایە چۆن ڕیزبەندی بۆ چالاکیەکان دیاریەکەین واتە کاتێک هەر چالاکیەک داخڵەکەین پێویستە لە بەرنمەکە دیاریکەین کە ئەم پێش ئەم چالاکیە ئەبێت چی چالاکیەکی تر بکرێت واتە پێش ئەم ئەکتیفیتە چ ئەکتیفیتێکی تر ئەوەش ئەمە بڵێن ئۆبزام تا ئێستا لە لای خۆمان ئەمان بەکار نەهێنراوە بەڵام شتێکی زۆر باشە ئەگەر بەکارهێنرێت و ئێمە هەر باستیەکەین لە کۆتایی دەورەکە بۆ نمونە ئەڵی چەندێک مەوادمان پێویستە بۆ هەر ماوەیەک بۆ نمونە لەم مانگە یان لەم هەفتەیان لەو ڕۆژە بڵێن بە پێی ئیشەکە دیارەکرێ و دابشکردنی مادەکان بەسەر چالاکیەکان واتە هەر چالاکیەک چەندێک لە ئەو ماوادانە و دیاریکردنی نرخەکانیشیان بێگومان ئەمە لێر نەمانسیۆ نرخی هەر چالاکێک بۆ نمونە ئەو نرخی هەر مەوادێک بۆ نمونە ئەگەر چەو و لم و ئەم شتانە بێ بە مەترەسێجا نرخەکەی دیارەکەین بۆ نمونە ئەڵێن یەک مەترەسێجا نرخی ئەوەنەیە بڵێن ئەوە لە کۆستا دیارەکەی کە ئەوەش تا ئێستا لێرە بەکار نەهێنراوە بزانم زیاتر ئەم تا ئێرەی و ئەم خاڵی کۆتایی زۆر گرنگن خاڵی کۆتایی چیە ڕێخستن و ئامادەکردنی زانیاریەکان بۆ چاپکردن دوای تەوابوونی پلانەکە واتە زانیارەکان بە شێوەیەک ڕێکی خەین و بۆی پرنتیکەین ئامادە بە پرنتکردن و لە شوێنی ئیشەکە هەڵبواسرێ یا دابنرێت بۆ ئەوەی ڕۆژانە ئاگاداری ئەو چالاکیانە بین کە پێویستە ئەنجام بدرێت قۆناغەکانی پڕۆژە و شوێنی پریماڤێرا لەو قۆناغانە ئێمە کاتێک کە پرۆژەیەک سەرەتا دەست پێ ئەکات هەتا ئەکەوێتە ئەوەی کە جێبەجێ بکرێت تەوان بە کۆمەڵە قۆناغا تێپەڕە بێ ئێمە لە چ کاتێکا پێویستمان بەوەیەکە ئەم بەرنمەیە بەکاربهێنین سەرەتا بۆ نمونەکە پرۆژەیەک دەست پێکات خاوەن مڵکەکە بیرۆکەی پڕۆژەکەی هەیە ئەیەوێ و ئیشە بکات و بڵێن بڕێک پارەی هەیە و دیراسەی ئەوە کات کە ئایا ئەم ئیشەی بۆ ئەکرێت بەو بڕە پارەیە و و ئایا چەنی لێ دەسەکەوێت قازانجی پرۆژەکە چەنە و دیزانی ئەو دیزانی کە ئەوێت داوایە کات کە ئەو پرۆژەی بەو شێوەیە بۆ بکرێت بێگومان ئەمەش لەلایەن ئەندازیاری تەلارسازی دیزینەکەی بۆ ئەکرێت دیزانی سەتایی کە ئەکرێت خاوەن مکەکە زۆربەی بگۆڕێت یان هەمووی بگۆڕێت یان بڕێکی کەمی بگۆڕێت پاشان دیزانی کۆتایی کە ئەو دیزینەیە کە ئەنێرێت بۆ جێبەجێکردن بەڵام پێشەوەی بێگومان بۆ جێبەجێکردنەکە پێویستمان بە بەڵێندەرێک کە ئیشەکە جێبەجێ بکات سەرەتا خاوەن مڵکەکە خۆی ئیشەکەی خۆی خەڵاندنی بۆکات لەوانەیە یا بە ڕێکخراویان بە شوێنێک یان بە کەسێکە و ئیشەی بۆ بکات خەمڵاندنی بودجێ بۆکات کە چەندێکی پێویستە ئەم پرۆژەیە و پاشان ئەگڕێ بە شوێن بەڵێندەرێک کە ئیشەکەی بۆ جێبەجێ بکات پرۆژەکەی بۆ جێبەجێ بکات تەبان گەڕان بە شوێن باڵندەریش ڕێگەی چەند ڕێگایەکی هەیە بۆ نمونە ئەگەر کۆمپانیاکە ئەهلی بێ خان موکەکە ئەتوانێ خۆی کۆمەڵێ بەڵندەر هەڵبژێری بۆ بڵێ پێنج باشترین بەڵندەر لە شارەکە ئەتوان بەشداری بکەن و یان ئیتر بە گوێرەی مەرجەکانی خۆیان ئەگەر ئیشی حکومی بێ ئەوان بە تەندەر و بە شێوەیەکی ئاشکرا ئەگەر بەڵندەرەکە هەر بەڵندەرێک بەشداری کرد ئەتوانێت بە وەرگرتنی زانیاریەکان بە وەرگرتنی دیزین و زانیاریەکان لەسەر پرۆژەکە ئەمیش کۆمەڵێ بڵێن فایلی خۆی پێشکەشەکات کە دوای دراسەکردنی دیزینەکە فیلەکان چییە بۆ نمونە ئەڵێ من پرۆژەکە بەو نرخە تەواوەکەم و ئەو بڕی قازانجیش بۆ خۆی هەقی خۆی بەو بڕە ئەو بڕە وەرەگرم ڕێک دیارەکە و چیتریش دیارەکە شێواز و هەنگاوەکانی جێبەجێکردنی پرۆژەکە واتە من بەم بەم سیستەمە پرۆژەکە جێبەجێەکەم بەم هەنگاوانە سیاسەتی ئیشی من ئاوایە و تەبعەن کاتی جێبەجێکردنی پڕۆژەکەش کە زۆرجار خاوەن مڵک دەیانێت کە پێویستە لەوانەیە تەواو بێت پێویستە ئەو کاتە لە بڵێن بەڵێنەرەکان پابند من پێوەی بەرنامی پریماڤێرا بۆ دیاریکردنی شێواز و هەنگاوەکانی جێبەجێکردنی پرۆژەکەیە واتە سیاستی جێبەجێکردنی پرۆژەکە هەنگاوەکانی و کاتەکەی کە چەندێکی پێ ئەچێت و کە تۆ بە بەرنمەکە پێشکەشی خاوەن مڵکەکەیەکەیت بۆی دەرەکەوێت کەم هەر ئیشێک چەند ڕۆژی بۆ داناوە و چۆن ئەتەوێت ئیشەکە جێبەجێ بکەیت پاشان هەر بەڵێندەرێک کە پرۆژەکەی بردەوە کەوەری گرت دەستەکە بە جێبەجێکردنی ئیشەکە بێگومان بە گوێری ئەو پلان و ئەو سکێجوڵی کە دایناوە بۆ ئیشەکە واتە لەسەر لەسەر سایت پێویستە کەسێ هەبێ چاودێری ئیشەکە بکات کە ئایا بەگوێری پلان و خشتەکان ئەڕۆن و ڕۆژانە لەگەڵ بەرنمەکە بڕوات و ئەبدەیتی بکاتەوە بۆ نمونە کاتێک کە ئیشێک دواکەویان لە کاتی خۆیان ناکرێت ئەو کاتە پێویستە پێش وەختی خۆی پێش ئەوەی کە کاتەکەی تێپەڕێ بەسەریا پێشتر بزانێت ئایا ئەم ئیشە ئەکرێت لەو ڕۆژەیانە پێشتر ئیدیتی بکات لە برەوەی بەرنامی پریماڤێرا کە کاتەکەی تێپەڕ بوو لە ڕابردووە ئیشی لەسەر ناکرێت کە کاتەکەی تێپەڕ بوو ئیشی لەسەر ناکرێت پێویستە لەو شوێنانە ئیدیت بکرێت کە هێشتا کاتەکەی تێپەڕ نەبووە واتە لە داهاتوە ئیشی لەسەرکرێت پێویستە ئەو کەسی کە لەسەر سایتە شارەزای بەرنمەکە بێت بۆەوەی چاودێری ڕۆشتنی ئیشەکان بکات لە پرۆژەکە بە گوێری پلان و سکێجۆڵی ناو بەرنمەکە شرت نییە ئەو کەسێک کە بەرنامی پریماڤێراکەی کردووە بۆ ئیشەکە هەمان ئەو کەسە بێت کە ئەبدەیتیەکات واتە کرێ ئەو کەسی کە بڵێن ئەم ئیشاکات کەسێک بێ شارزایی زیاتر بێ بۆ نمونە بەڵام ئەمەی کە بەس ئەبدەیتەکە ئەکات ئەمە ئەکرێ شارزایەکی زۆر زۆریشی نەبێ لە ئیشکردن لە بواری ئەندازیاری مەبەستم لە خیبرە بێگومانە بێ ئەندازیار بێ ئەندازیارێکی بتواناش بێ بەڵام کاتێکە تۆ شێواز و هەنگاوی جێبەجێکردنی پرۆژەیەکدا ئەنیت پێویستی بە خبرەیەکی زۆر باش هەیە لە ئیشکردن واتە بێبزانی کەم ئیشە چۆن بکەی بە کەمترین کات تەواوە بێ و کەم ئەو چالاکیانە بی کە ڕۆژان لە ڕۆژەکە ڕوئە بۆی بزانیت کە بە گوێرەی ئیشەکان ئەڕات و پێشوەختەش ئاگاداربی کە پێویستە لە هەفتەی داهات و لە مانگی داهات و چ شتێک پێویستە بکرێ بۆی پێشوەختە ئاگاداری شتەکان بی و کاتەکە تێنەپەڕێ بەسەر بەرنمەکە هاوڕێیانم زانیاریانەی کە باسمان کرد گرنگن بۆوەی کە کاتێک کە لەسەر بەرنامەکە ئیشەکەین بزانین خەریکی چین و وانەی داهاتوو دەستەکەین بە بەرنامەکە هیوادارم هەمووتان بەرنامەکەتان لابێ ڕۆژی سێشەممە وانەی داهاتوو دانین و دەرسێکیشمان ئەبێ لەسەر کریتیکاڵ پاث لە کاتێکی گونجاوە بەڵام وانی داهاتوو دەستەکەین بە بەرنامەکە کاتێکی خۆش خواتان لەگەڵ